લિનક્સમાં રેગ્યુલર ફાઇલો સાથે કામ કરવા માટેના આ મૌખિક ટ્યુટોરિયલમાં તમારું સ્વાગત છે ફાઇલો અને ડિરેક્ટરીઓ સાથે મળી લિનક્સ ફાઇલ સિસ્ટમ બનાવે છે પહેલાના ટ્યુટોરિયલમાં આપણે પહેલેથી જ જોયું છે કે ડિરેક્ટરીઓ સાથે કેવી રીતે કામ કરવું તમે આ વેબસાઇટ પર ટ્યુટોરિયલ શોધી શકો છો આ ટ્યુટોરિયલમાં આપણે જોશું કે રેગ્યુલર ફાઇલો કેવી રીતે નિયંત્રિત કરવું આપણે પહેલાથી જ બીજા ટ્યુટોરીયલમાં જોયું હતું કે કેટ આદેશની મદદથી ફાઇલને કેવી રીતે બનાવી શકાય વિગતો માટે આ વેબસાઇટ જુઓ ચાલો જોઈએ કે કેવી રીતે ફાઇલને એક સ્થળથી બીજા સ્થળ ઉપર કોપી કરવું તે માટે આપણી પાસે સીપી આદેશ છે ચાલો જોઈએ કે કેવી રીતે આદેશ વાપરવામાં આવે છે એક ફાઇલ કોપી કરવા માટે લખો cp સ્પેસ એક અથવા વધુ વિકલ્પ સ્પેસ સોર્સ ફાઇલનું નામ સ્પેસ ડેસ્ટિનેશન ફાઇલનું નામ એક જ સમયે ઘણી ફાઇલોને કોપી કરવા માટે આપણે લખીશું cp સ્પેસ એક અથવા વધુ વિકલ્પ સોર્સ ફાઇલો કે જે આપણે કોપી કરવા ઈચ્છીએ છીએ તેના નામ અને ડેસ્ટિનેશન ફાઇલ કે જેમાં આ ફાઈલો કોપી કરવામાં આવશે ચાલો હવે આપણે ઉદાહરણ જોઈએ પ્રથમ આપણે ટર્મિનલ ખોલીશું આપણી પાસે પહેલેથી જ આપણી હોમ ડિરેક્ટરીમાં ટેસ્ટ1 નામની ફાઇલ છે ટેસ્ટ1 માં શું છે તે જોવા માટે આપણે લખીશું કેટ સ્પેસ ટેસ્ટ1 અને Enter દબાવો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે test1 ના કન્ટેન્ટ બતાવવામાં આવેલ છે હવે જો આપણે તેને બીજી ફાઇલમાં કોપી કરવું છે જેનું નામ છે ટેસ્ટ test2 તો આપણે લખીશું cp સ્પેસ test1 સ્પેસ test2 અને એન્ટર દબાવો હવે ફાઇલ કોપી કરવામાં આવી છે જો ટેસ્ટ test2 અસ્તિત્વમાં ન હોય તો પ્રથમ તે બનાવશે અને પછી test1 ના કન્ટેન્ટ તેમાં કોપી કરશે જો તે પહેલેથી જ અસ્તિત્વમાં હોય તો પછી તે ફરીથી લખશે એટલે કે ઓવરરાઇટ થશે કોપી થયેલું જોવા માટે લખો કેટ સ્પેસ ટેસ્ટ2 અને એન્ટર દબાવો તમે વિવિધ ડિરેક્ટરીમાં અથવા વિવિધ ડિરેક્ટરીથી ફાઈલો કોપી કરી શકો છો ઉદાહરણ તરીકે લખો cp space slash home slash Anirban slash arc slash demo1 આ એ ફાઇલ છે જે તમે કોપી કરવા ઈચ્છો છો space slash home slash Anirban slash demo two અને એન્ટર દબાવો આ શું કરશે તે ફાઇલ ડેમો1 ને સોર્સ ડિરેક્ટરી home anirbanarc માંથી ડેસ્ટિનેશન ડિરેક્ટરી homeanirban માં કોપી કરશે તે ફાઇલ નેમ ડેમો2 થી કોપી કરશે ડેમો2 ત્યાં છે એ જોવા માટે લખો એલએસ homeanirban અને એન્ટર દબાવો આપણે ઉપર ખસાડીશું તો તમે અહીં જોઈ શકશો ડેમો ડેમો2 છે આગળ વધતા પહેલા ચાલો સ્ક્રીન સાફ કરીએ જો તમે ઈચ્છતા હોવ કે ડેસ્ટિનેશન ડિરેક્ટરીમાં ફાઇલનું નામ સમાન હોય તમે કદાચ ફાઇલ નામ ઉલ્લેખ ન કર્યો હોય ઉદાહરણ તરીકે લખો CP space slash home slash Anirban slash ARC slash demo one space slash home slash Anirban અને એન્ટર દબાવો આ ફરીથી ફાઇલ ડેમો1 જે homeanirbanarc ડિરેક્ટરીથી homeanirban ડિરેક્ટરીમાં ફાઇલ નામ ડેમો1 સાથે કોપી કરશે પહેલાની જેમ ડેમો1 જોવા માટે લખો એલએસ સ્પેસ હોમ અનિર્બાણ અને Enter દબાવો અહીં ફરીથી આપણે ઉપર સ્ક્રોલ કરીશું અને તમે જોઈ શકો છો demo1 ફાઇલ અહીં છે ફરીથી આગળ વધતા પહેલા સ્ક્રીન સાફ કરીએ અન્ય ઉદાહરણ જેમાં આપણે ડેસ્ટિનેશન ફાઇલ નામ આપવાની જરૂર નથી જ્યારે આપણે ઘણી ફાઇલોને કોપી કરવા ઈચ્છતા હોઈએ આપણે ધારીશું કે આપણી પાસે હોમ ડિરેક્ટરીમાં ત્રણ ફાઇલો છે જેના નામ છે test1 test2 અને ટેસ્ટ3 હવે આપણે લખીશું CP space test one space test two space test three space slash home slash Anirban slash test dir અને એન્ટર દબાવો આ બધી ત્રણ ફાઈલો ટેસ્ટ1 ટેસ્ટ2 અને ટેસ્ટ3 ને slash home slash Anirban slash test dir ડિરેક્ટરીમાં તેમના નામ બદલ્યા વિના કોપી કરશે તમે જોશો કે આ ફાઈલો વાસ્તવમાં કોપી થયેલ છે આપણે LS space slash home slash Anirban slash test dir લખીશું અને એન્ટર દબાવીશું જેમ તમે જોઈ શકો છો ટેસ્ટ1 ટેસ્ટ2 અને ટેસ્ટ3 આ ડિરેક્ટરીમાં હાજર છે ઘણા વિકલ્પો છે કે જે સીપી સાથે આવે છે અહીં આપણે માત્ર સૌથી મહત્વપૂર્ણ જોઈશું ચાલો પ્રથમ પાછા સ્લાઇડ ઉપર જઈએ બધા વિકલ્પોમાં માઇનસ કેપિટલ આર એક વધુ મહત્વનું છે તે સમગ્ર ડિરેક્ટરી સંરચનાને રિકર્સિવ કોપી કરે છે ચાલો એક ઉદાહરણ જોઈએ ચાલો ટેસ્ટડિર ડિરેક્ટરીના તમામ સમાવિષ્ટોને ટેસ્ટ કહેવાતી ડિરેક્ટરીમાં કોપી કરવાનો પ્રયાસ કરીએ તે માટે આપણે સીપી testdir ટેસ્ટ લખીશું અને Enter દબાવીશું જેમ તમે આઉટપુટ સંદેશ દ્વારા જોઈ શકો છો સામાન્ય રીતે આપણે સીપી આદેશ દ્વારા કેટલાક સમાવિષ્ટો સીધા કોપી ન કરી શકીએ પરંતુ કેપિટલ આર વિકલ્પની મદદથી આપણે આ કરી શકીએ છીએ હવે આપણે લખીશું CP space minus capital R space test test dir slash space test અને એન્ટર દબાવો ફાઈલો હવે કોપી થઈ ગઈ છે ટેસ્ટ ડિરેક્ટરી વાસ્તવમાં અસ્તિત્વમાં છે કે નહીં તે જોવા માટે લખો એલએસ અને એન્ટર દબાવો તમે જોઈ શકો છો કે ટેસ્ટ ડિરેક્ટરી અસ્તિત્વમાં છે ચાલો સ્ક્રીન સાફ કરીએ ટેસ્ટ અંદરના સમાવિષ્ટો જોવા માટે લખો ls સ્પેસ કેસ્ટ અને એન્ટર દબાવો તમે ટેસ્ટ ડિરેક્ટરીના સમાવિષ્ટો જોઈ શકો છો હવે આપણે સ્લાઇડ્સ પર પાછા જઈએ હવે આપણે જોયું કે જો ફાઇલ પહેલેથી જ હાજર બીજી ફાઇલમાં કોપી થાય તો પહેલેથી હાજર ફાઇલ ઓવરરાઇટ થાય છે હવે શું થાય જો આપણે અજાણતામાં મહત્વપૂર્ણ ફાઇલ ઓવરરાઇટ કરીએ આવું થતું અટકાવવા માટે આપણી પાસે b વિકલ્પ છે આ પહેલેથી હાજર દરેક ડેસ્ટિનેશન ફાઇલનું બેકઅપ બનાવે છે આપણે i એટલે કે ઇન્ટરેક્ટિવ વિકલ્પનો પણ ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ આ આપણને દરેક ડેસ્ટિનેશન ફાઇલને ઓવરરાઇટ કરતા પહેલા હંમેશા ચેતવે છે હવે ચાલો જોઈએ એમવી આદેશ કેવી રીતે કામ કરે છે આ ફાઇલોનું સ્થાન બદલવા માટે વપરાય છે હવે આ કેવી રીતે ઉપયોગી છે તેના મુખ્ય બે ઉપયોગો છે તે ફાઇલ અથવા ડિરેક્ટરીનું નામ બદલવા માટે વપરાય છે તે એક અલગ ડિરેક્ટરીમાં ફાઇલોના જૂથને પણ ખસેડી શકે છે એમવી એ સમાન જ છે જે આપણે પહેલેથી જ જોયું છે તેથી ચાલો જોઈએ એમવી કેવી રીતે વાપરી શકાય આપણે ટર્મિનલ ખોલીશું અને લખો MV space test one space test two અને એન્ટર દબાવો આ ટેસ્ટ1 નામવાળી ફાઇલ જે પહેલેથી જ હોમ ડિરેક્ટરીમાં હાજર છે તેને ટેસ્ટ2 નામ સાથે બદલશે જો ટેસ્ટ2 પહેલેથી જ અસ્તિત્વમાં હોય તો તે ઓવરરાઇટ થઈ જશે જો ફાઇલ ઓવરરાઇટ કરતા પહેલા આપણે ચેતવણી ઈચ્છીએ છીએ તો આપણે એમવી આદેશ સાથે i વિકલ્પ વાપરી શકીએ છીએ ધારો કે આપણી પાસે બીજી ફાઇલ છે જેનું નામ છે અનિર્બન આ ફાઇલને આપણે ટેસ્ટ2 ના નામે રિનેમ કરવા ઈચ્છીએ છીએ આપણે લખીશું એમવી i અનિર્બાણ ટેસ્ટ2 અને એન્ટર દબાવો જેમ તમે જોઈ શકો છો કે ચેતવણી આપવામાં આવેલ છે જે પૂછે છે ટેસ્ટ2 ઓવરરાઇટ કરવું છે કે નહીં જો આપણે y દબાવીએ અને પછી એન્ટર દબાવીએ તો ફાઇલ ખરેખર ઓવરરાઇટ થઈ જશે સીપી ની જેમ આપણે એમવી સાથે પણ ઘણી ફાઇલો ઉપયોગમાં લઈ શકીએ છીએ પરંતુ તે કિસ્સામાં ડેસ્ટિનેશન ડિરેક્ટરી હોવી જોઈએ આગળ વધવા પહેલા ચાલો સ્ક્રીન સાફ કરીએ ધારો કે આપણી પાસે ત્રણ ફાઈલો આપણી હોમ ડિરેક્ટરીમાં છે abc.txt pop.txt અને push.txt તેની હાજરી જોવા માટે ls લખો અને એન્ટર કળ દબાવો અહીં ફાઈલો છે pop.txt pushટીએક્સટી અને abcટીએક્સટી ચાલો સ્ક્રીન સાફ કરીએ હવે આપણે આ ત્રણ ફાઈલોને ટેસ્ટડિર કહેવાતી ડિરેક્ટરીમાં ખસેડવા ઈચ્છીએ છીએ આપણે શું કરવાની જરૂર છે એમવી abcટીએક્સટી space pop.txt space push.txt અને પછી ડેસ્ટિનેશન ફોલ્ડરનું નામ જે testdir છે અને એન્ટર કર દબાવો તેમને જોવા માટે ls testdir લખો અને એન્ટર કર દબાવો તમે ફાઈલનો એબીસી પોપ અને pushટીએક્સટી જોઈ શકો છો હવે ચાલો અમુક વિકલ્પો કે જે એમવી સાથે આવે છે તે જોઈએ ચાલો પ્રથમ સ્લાઇડ્સ પર પાછા જઈએ પછી એમવી આદેશ સાથે b અથવા -backup વિકલ્પ આવશે તે ઓવરરાઇટ કરવા પહેલા બધી ફાઇલોનો ડેસ્ટિનેશનમાં બેકઅપ લેશે i વિકલ્પ જે આપણે પહેલેથી જ જોયું છે તે આપણને દરેક ડેસ્ટિનેશન ફાઇલને ઓવરરાઇટ કરવા પહેલા ચેતવે છે આગળ આપણે આરએમ આદેશ જોઈશું આ આદેશનો ઉપયોગ ફાઇલો રદ કરવા માટે થાય છે ટર્મિનલ ઉપર ફરીથી જાઓ અને એલએસ સ્પેસ ટેસ્ટડિર લખો આપણે જોઈ શકીએ છીએ ફાઇલ નામ faqટીએક્સટી હાજર છે આપણે આ રદ કરવા ઈચ્છીએ છીએ તે માટે આપણે લખીશું rm space testdir slash space faq.txt અને એન્ટર દબાવો આ આદેશ ટેસ્ટડિર ડિરેક્ટરીમાંથી ફાઇલ faq.txt ને રદ કરશે ફાઇલ વાસ્તવમાં રદ થઈ છે કે નહીં તે જોવા માટે ચાલો ફરીથી એલએસ સ્પેસ ટેસ્ટડિર લખીએ અને એન્ટર કર દબાવીએ આપણે ફાઇલ faqટીએક્સટી નથી જોઈ શકતા આપણે ઘણી ફાઇલો સાથે આરએમ આદેશ વાપરી શકીએ છીએ ટેસ્ટડિર ડિરેક્ટરી બે ફાઈલો એબીસી1 અને એબીસી2 સમાવે છે ધારો કે આપણે આ ફાઇલો એબીસી1 અને એબીસી2 રદ કરવા ઈચ્છીએ છીએ તે માટે આપણે લખીશું આરએમ testdirએબીસી1 testdirએબીસી2 અને એન્ટર કર દબાવો આ ટેસ્ટડિર ડિરેક્ટરીમાંથી એબીસી1 અને એબીસી ફાઈલો રદ કરે છે તેઓ રદ થઈ ગઈ છે તે જોવા માટે ફરીથી લખો એલએસ સ્પેસ ટેસ્ટડિર તમે એબીસી1 અને એબીસી2 જોઈ નથી શકતા ચાલો આગળ જતા પહેલા સ્ક્રીન સાફ કરીએ હવે ચાલો પાછા સ્લાઇડ પર જઈએ ચાલો જોઈએ આપણે શું કહ્યું એક ફાઇલ રદ કરવા માટે આપણે લખ્યું આરએમ અને પછી ફાઇલનું નામ ઘણી ફાઇલો રદ કરવા માટે આપણે લખીશું આરએમ અને ઘણી ફાઇલોના નામ જેને આપણે રદ કરવા ઈચ્છીએ છીએ હવે ચાલો આરએમ આદેશના કેટલાક વિકલ્પો જોઈએ ક્યારેક ફાઇલ રાઇટ પ્રોટેક્ટેડ હોય છે તો પછી આરએમ આદેશની મદદથી ફાઇલ રદ ન થઈ શકે આ કિસ્સામાં આપણી પાસે f વિકલ્પ છે જે ફાઇલને દબાણપૂર્વક રદ કરે છે અન્ય સામાન્ય વિકલ્પ r વિકલ્પ છે ચાલો જોઈએ આ વિકલ્પો ક્યાં ઉપયોગી છે ચાલો ટર્મિનલ પર જઈએ આરએમ આદેશ સામાન્ય રીતે ડિરેક્ટરીઓ રદ કરવા માટે ઉપયોગમાં નથી આવતું તે માટે આપણી પાસે રામદીર આદેશ છે પરંતુ સામાન્ય રીતે રામદીર આદેશ ડિરેક્ટરી ખાલી હોય ત્યારે જ તે રદ કરે છે જો આપણે એ ડિરેક્ટરી રદ કરવા ઈચ્છતા હોઈએ જેની અંદર ઘણી સંખ્યામાં ફાઈલો અને સબ ડિરેક્ટરીઓ છે તો શું ચાલો આ કરવા માટે આરએમ આદેશનો પ્રયાસ કરીએ ચાલો લખીએ આરએમ અને ડિરેક્ટરી જે આપણે રદ કરવા ઈચ્છીએ છીએ જે છે ટેસ્ટડિર અને એન્ટર દબાવો આઉટપુટ સંદેશ પરથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આપણે ટેસ્ટડિર રદ કરવા માટે આરએમ નો ઉપયોગ ન કરી શકીએ પરંતુ જો આપણે r અને f વિકલ્પ ભેગા કરીએ તો આપણે આ કરી શકીએ છીએ RM space rf space test dir લખો અને પછી એન્ટર દબાવો હવે ટેસ્ટડિર ડિરેક્ટરી સફળતાપૂર્વક રદ થઈ છે ચાલો હવે સ્લાઇડ્સ પર આગામી આદેશ શીખવા માટે પાછા જઈએ સીએમપી આદેશ ક્યારેક આપણે એ ચકાસવું જરૂરી હોય છે કે બે ફાઇલો સમાન છે કે નહીં જો તેઓ સમાન હોય તો આપણે તેમાંથી એકને રદ કરી શકીએ છીએ આપણે એ પણ જોવા ઈચ્છતા હોઈએ કે શું ફાઇલ છેલ્લી આવૃત્તિ પછી બદલાયેલ છે કે નહીં આ અને બીજા ઘણા હેતુઓ માટે આપણે સીએમપી આદેશ વાપરી શકીએ છીએ તે બે ફાઈલોને બાઇટ બાય બાઇટ સરખાવે છે ફાઇલ 1 અને ફાઇલ 2 સરખાવવા માટે આપણે સીએમપી સ્પેસ file1 સ્પેસ file2 લખીશું જો બે ફાઇલો સમાન સમાવિષ્ટો ધરાવતા હોય તો પછી કોઈ સંદેશો પ્રદર્શિત ન થશે માત્ર પ્રોમ્પ્ટ છાપવામાં આવશે જો તેમના સમાવિષ્ટોમાં તફાવતો હશે તો પછી પ્રથમ મિસમેચ નું સ્થાન ટર્મિનલ પર છાપવામાં આવશે ચાલો જોઈએ કે કેવી રીતે સીએમપી કાર્ય કરે છે આપણી પાસે આપણી હોમ ડિરેક્ટરીમાં બે ફાઈલો છે જેના નામ છે સેમ્પલ1 અને સેમ્પલ2 ચાલો જોઈએ તેઓ શું સમાવે છે લખો કેટ સ્પેસ સેમ્પલ1 અને એન્ટર કર દબાવો તે This is a Linux file to test the cmp command text સમાવે છે અન્ય ફાઇલ sample2 ટેક્સ્ટ સમાવે છે અને તે જોવા માટે આપણે લખીશું cat સ્પેસ sample2 અને enter દબાવો તે This is a Unix file to test the cmp command લખાણ સમાવે છે હવે આપણે આ બે ફાઈલો પર cmp આદેશ લાગુ પાડી શકીએ છીએ આપણે લખીશું સીએમપી સેમ્પલ1 સેમ્પલ2 અને Enter કર દબાવો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે બે ફાઈલો સેમ્પલ1 અને સેમ્પલ2 વચ્ચે પ્રથમ તફાવત બતાવ્યો છે ચાલો આગામી આદેશ ઉપર જતા પહેલા સ્ક્રીન સાફ કરીએ આગામી આદેશ આપણે ડબ્લ્યુસી જોઈશું આ આદેશ ફાઇલમાં અક્ષરો શબ્દો અને લીટીઓની સંખ્યા ગણતરી કરવા માટે ઉપયોગી છે આપણી હોમ ડિરેક્ટરીમાં સેમ્પલ3 નામવાળી ફાઇલ છે ચાલો તેના કન્ટેન્ટ જોઈએ તે માટે આપણે લખીશું કેટ સેમ્પલ3 અને એન્ટર દબાવો આ સેમ્પલ3 ના કન્ટેન્ટ છે હવે ચાલો આ ફાઇલ પર ડબ્લ્યુસી આદેશ વાપરીએ તે માટે આપણે લખીશું ડબ્લ્યુસી સ્પેસ સેમ્પલ3 અને એન્ટર કર દબાવો આદેશ નિર્દેશ કરે છે કે ફાઇલને 6 લીટીઓ 67 શબ્દો અને 385 અક્ષરો છે આ અમુક આદેશો હતા જે આપણને ફાઇલો સાથે કામ કરવા માટે મદદ કરે છે બીજા ઘણા આદેશો છે વધુમાં દરેક આદેશ જે આપણે જોયા તેના અન્ય ઘણા વિકલ્પો છે તેમના વિશે વધુ જાણવા મેન આદેશની મદદ લો અહીં આ ટ્યુટોરીયલ સમાપ્ત થાય છે spoken tutorial project a talk to a teacher પ્રોજેક્ટનો એક ભાગ છે જે આઇસીટી એમએચઆરડી ભારત સરકાર દ્વારા શિક્ષણ પર નેશનલ મિશન દ્વારા આધારભૂત છે આ વિશે વધુ માહિતી spoken hyphen tutorial dot ORG slash NMEICT hyphen intro link ઉપર ઉપલબ્ધ છે આઈઆઈટી બોમ્બે તરફથી હું કૃપાલી પરમાર વિદાય લઉં છું જોડાવા બદલ આભાર